Произошло это около года назад. Я устроился на новую работу и пришел искать квартиру поближе к ней, чтобы не тратить целый час на дорогу. Я быстро нашел подходящую квартиру, договорился с хозяином и переехал. Квартира была хорошая, и живу я а в ней до сих пор, если бы не один случай. Дело в том, что у меня два телефона. Один для личных звонков, другой для деловых. И вот когда раз сидя на работе, Доведя до кабины, я обнаружил, что со мной нет моего второго телефона. Я подумал, что выронил его по дороге и стал звонить в надежде на чудо. Набираю номер, и мгновенно кто-то поднимает трубку. Я говорю, алло, меня слышно? А в ответ ничего, только кто-то дышит в динамик. Я опять спросил, алло, вы меня слышите? И тут в ответ кто-то хриплым голосом сказал, слышу тут же бросил трубку. После этого, сколько бы я ни звонил, трубку уже не брали. Я, конечно, расстроился, видимо, решили оставить себе. На тот момент я уже мысленно попрощался с телефоном. Заработался я в тот день дольше обычного и приехал домой попозже. Доехал до дома, я поужинал. После стал смотреть телевизор. И вдруг увидел, что телефон лежит на тумбочке в комнате. Обешив, я взял его и увидел 16 пропущенных звонков. Однако также был один принят и длившийся 22 секунды. Ровно столько же, сколько мой дневной звонок. Вот тут-то я решил переехать снова. you